Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya ingin ber, berbagi atau sharing Bagaimana mendownload gambar atau video dari Instagram Oke langsung aja Kita klik Instagramnya Ini adalah Instagram saya Saya Ramadan Lalu kita cari gambar atau video yang unik Kita coba cari video yang unik ini ada es, es krim station menggunakan es krim dan frozen food kita cari video yang menarik ya wow ini keren juga nih videonya oke kita lihat di sudut kanan atas itu ada tiga titik ya kita klik lalu muncul ini laporkan tentang konten bermerek sembunyikan opsi aktifkan notifikasi postingan salin tautan bagikan ke lalu kita pilih yang salin tautan kita klik aja tautan sudah disalin kita keluar dulu lalu kita menuju Google Chrome oke kita klik Google Chrome bagian pencarian kita klik save form ya sudah terbuka langsung kita pilih ya ini dia di chevron.net kita klik nah di sini ada kotak kosong masukkan URL kita tahan ini ada tulisan tempel kita klik tempel ya link yang kita yang sudah kita copy sudah tertulis di sini ada unduhan MP4 warna hijau kita pilih ini kita klik ya diabaikan aja ya lalu ini adalah gambar yang akan kita download kita klik download oke selesai gambar sudah kita download lalu kita buka hasilnya ini gambarnya sudah tersimpan di uh, memori ya teman-teman selain itu kita ada cara lain juga tapi caranya bersama sama membedakannya ada webnya kita backkan dulu kita kembali ke Google Chrome ya kembali ke Google Chrome kita Google Chrome lagi jadi teman-teman bisa memilih nih mana yang membuat teman-teman nyaman menggunakan save form atau menggunakan download telegram.com ya searching ya ini dia downloadgram.com langsung kita klik jadi downloadgram.com ini bisa juga menolak video yang di IGTV di Instagram jadi format panjang bisa juga tapi ini adalah salah contoh salah satu contohnya aja ini ada kotak kosong sama dengan cara yang sama tadi kita klik tahan klik tempel lalu kita klik download setelah kita klik download maka akan muncul kotak hijau yang tulisannya download video lalu kita klik ya kita biarin dulu ya ini sama seperti tadi banyak iklannya kita abaikan kita tunggu progresnya ini di close tinggal caranya tadi just save jadi teman-teman bisa memilih ya caranya ada sama sama-sama menggunakan web yaitu yang pertama menggunakan save form tinggal dicari di pencarian lalu satu lagi di downloadgram.com jadi ya ini sudah muncul kita klik download ini tergantung teman-teman ya ini udah selesai kita klik buka hasilnya sama seperti ini teman-teman tinggal memilih mana yang sesuai sama teman-teman jadi untuk format IGTV bisa juga lalu untuk mendownload gambar bisa juga oke kita coba dulu mendownload gambar tadi ada video lalu kita pilih gambar yang menarik ya misalnya ini ya nah, langsung sama caranya seperti tadi cara menolak video kita klik sudut kanan titik tiga lalu kita pilih salin tautan oke kembali ke Google Chrome ini saya ulangi lagi biar lebih lancar kita ketik downloadgram.com ya download saya ulangi lagi downloadgram.com oke okay. akan muncul tampilan bagian tengah kotak kosong kita tahan langsung tempel kita klik download langsung di bawahnya ada kotak hijau tulis dengan tulisan download image tadi lalu download video karena kita mendownload video sekarang karena kita ingin mendownload vid, uh, gambar maka tulisannya berubah download image oke langsung kita ketik aja download image ya langsung ya mendownload langsung kita klik buka ya inilah tampilan gambar yang akan kita download lagi ya tadi oke dengan cara yang sama dan kita gunakan satu web lagi yaitu gunakan save from untuk save from ini teman-teman ini bisa juga untuk mendownload video dari YouTube dengan cara yang sama kita copy dulu link YouTube-nya nah ini kita coba dulu dengan Instagram ya tadi sama kita klik sudut kanan atas salin tautan lalu menuju ke save from ini situsnya save from idchefrom.net Oke ada kotak hijau tahan klik tempel langsung klik tanda panah kita tunggu progresnya ya ini sama seperti tadi tulisannya ada kotak hijau tadi ada unduh mp4 ini unduh jpeg JPG. kita klik kita tunggu progresnya iklan muncul diabaikan aja ya ini sudah berhasil mendownload tinggal kita klik download selesai langsung kita buka ini hasilnya oke teman-teman sangat mudah sekali jadi teman-teman ingin mendownload gambar atau video dari Instagram tidaklah sulit tinggal mengikuti cara ini dan sudah ada dua cara saya bagikan dengan menggunakan webs terima kasih tolong dibantu untuk support channel ini dengan mengklik subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh